ሰላም ናችሁ ተማሪዎች? አይ ትችዬ። ሰላም ነው? ምን ነው ጆሮአችሁ ደፈናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነው። እንደ ዛሬ ስለ ፍቅር ነው እንዳትማራችሁ እ ሰላም አይካብም። <laughs> በቃ አይምራችሁ አሪፍ ሆኗል። እኔ ደግሞ በዚህ ላይ ጨምራለሁ፣ ችግር ያለ እና ዛሬ በጣም ብዙ ነገር የምንማረው ነገር አለ። ዛሬ ባለፈው assignment ሰጥቼ ነበረ። ያ assignment ኡ ዛሬ እንማማራለን። አሳመንቶ እንማራለን። እሺ እሺ ተማሪዎች assignment የሰጣችሁ assignment ታስታውሳላችሁ? አትናገሩም። ጆሮ ሞቷል እንደ አንቺ ብቻ አሪፍ ነሽ ጎበዝ። እና አሁን ዛሬ የሰጣቸው assignment ኡ እንትን እናደርጋ relax እናደርጋለን። አንድ በአንድ የተጠያየቅን ውስጣችን move እያደረግን እንንቀስቀሳለን። ጥያቄ ልጠይቃችሁ ፈልጌ ነበረ። ትመልሳላችሁ? ዛሬ አሪፍ ትምህርት ነው የምንማረው። አንደኛ የምጠይቀው ጥያቄ እጃችሁ በማውጣት ትመልሳላችሁ። እርግጠኛ ናችሁ ሰርታችኋል? ሰርታ? እሺ። መጀመሪያ ወደ እንትኑ እንመጣና ወደ ሂሳቡ ትምህርት ስንመጣ እና ሂሳቡ እኔ ስደምር እናንተ ስትጨመሩ እኩል ይሆናል። አሁን imagine አሁን ጨው ጨው ሲደማር ሱካ ሱካ እኩሉ ይሆናል። ለምለም ለምለም ወረስ ይገርማል። ይሄ ለምለም ወረስ ሆድ ስቆርጥ ይህ ሆድ ሲነፋ ሁሉ ሲነፋ ይሄ ለምለም ወረስ ትጠጣላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ አሁን እንትን ዛይት ዛይት ሲደመር ዛይት ሲደመር ሌላ ዘይት ሲደመር እኩሉ ይሆናል። አልደረሰም፣ ለሰው አልደረሰም፣ አልደረሰም። እና ይሄ ሁሉ ትምህርቱ እናንተ ስትበዙ ይሄ አሁን ኤቭሪቲንግ ስናረግ ስንመልከተው መጀመሪያ ነው ጫው ነው። ኢማጂንግ ስሙ ጫው ሲደማር ሱካር እኩል ይሆናል። ምን ያልኩ ለምለም ውሃ ርዕስ ነው። የሚገርም ነው። እንደገና ደግሞ እዚ ጋር እንመጣና ወደ ህብረተሰቡ ገብቴ ዘይት ሲደማር እኩል ይሆናል። አልደረሰም። እኛ ሰፈሪያን ደርሰ እውነት እኮ ነው እኛ ሰፈር ደርሶ አያውቅም። ጭራሽ የለም። እውነት በጣም ነው የሚገርመው። እና አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ እንትን ስንማር ቅድም ፍቅር ፍቅር የሚለው እዚህ ጋር መጥቶ ነበረ እና ፍቅር ፍቅር ፍቅር ሲደመር ሲደመር ዶክተር አብይ ዶክተር አብይ። እሺ አያችሁ፣ ፍቅር ሲደመር ሲደመር ማን ነው? ዶክተር አብይ ነው። ይገርም ነው። አሁን ይሄ ሁሉ የገባ ነው። ግን እናንተ የገባ ነው የገባ ነው ጮማ እና ምን መሰል አዎ ጮማ አሁን ጮማ ጮማ ጮማ ጮማ ጮማ ጮማ ጮማ ጮማ ሲደመር እኩል ይሆናል። እንትን በሬ በስነ ስርዓት አልተቀልበም። የሚገርም እኮ ነው። በሬ ስነ ስርዓት አልተቀልበም። በሬ ምንም አልተቀልበም። ለዛ ነው ጮማ በሬ አልተቀልበም። በሬ አልተቀልበም። እዚህ ጋር ፖይንት እናደርጋለን። ኢማጂን እዚህ ጋር ፖይንት እናደርግና በአራት ነጥብ እንዘጋለን። እዚህ ጋር አራት ነጥብ እንዘጋለን። እና ይሄ አራት ነጥብ። እንደገና ደግሞ አስፋልቱ ሲደመር አስፋልቱ ሲደመር ማስቲቃንም የሚመስለው እግዚአብሔር ማስቲቃንም መስለው አስፋልቱ ሲደመር እኩል ይሆናል። ተበላሽቶ ነው። እንደገና ይሰራ እንደገና ይሰራ ይሰራ እና እዚህ ጋር አራት ነጥብ እናስገባና ይሄ ሁሉ አንድ ላይ ስንደምር ስንት ይመጣል? ሁሉም ኢማጅ ይሄ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ነው። አይ አምስቱ ስንበዛ አምስቱ ስንት ነው? ሀምሳ አምስት አይደለም እባክህ፣ ሀምሳ አምስት ትላለች እንደ ሀምሳ አምስት ሳይሆን ስልሳ ስድስት ነው። ስልሳ ስድስት ነው። እንትኑ ነው ሲወርድ ነው። መጀመሪያ ከዚህ መጥቶ ወረደ ኢታች የሚገርም ነው። ሲወርድ ሲጋልብጠው ደግሞ ዘጠና ዘጠኝ ነው የሚመጣው ንገር ዘጠና ዘጠኝ እናመጣለን። ይቺ ዘጠና ዘጠኝ ታድግና point ትሰጣለች። ንገር ዘጠኝ ዘጠና ዘጠኝ ደውሎ እንትን ዘጠኝ ዘጠና ዘጠኝ ስንደውል ማን ነው ምን ምን ተለ ነው ምን እሱ እናገኛለን። የገባችሁ ነው ግን የገባችሁ ነው እና እሺ ዘጠና ዘጠኙ ሲባዛ አሁን እንዴት እንደመጣ ተመልከቱ። መጀመሪያ እቺ ስድስት ነበረች እኮ ስድስት ነበረች። ከዛ በኋላ ገለበጥና ዘጠኝ ሆነች። አሁን እንዴት እንደመጣ ስድስት ሺህ ስድስት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ሂሳቡ ይሄ ሁሉ ህብረተሰቡ ቀበለ በላ ቀበለ ከበላ በላ ማበላ ሆዳሞች አየ ቀበለ አልበላም፣ እናንተ በላችሁ። መዋጫ ወጡ ስትባሉ የለም ወፍ የለም ባዶ። እናንተ እግዚአብሔር ገልብጥ እኔ ሂጂ ሸፋፋ ይሄ ሁሉ ይሄ ሁሉ አሁን እዚህ ውስጥ ፖይንት ውስጥ የምገባ ነው ይሄ ሁሉ እና ይሄ የበላው እንዴት ነው የምናስመልሰው? ይሄ እዚህ ውስጥ ቀንጅብ ተቀላቅሎ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው ቀንጅብ። የሚገርም ይሄ እንደዚህ ሆኖ ነው የተባዛ። የገባችሁ ነው የገባችሁ ነው። አንተ የገባ ነው ይህ አትበል የገባ ነው ይህ አትበል የገባ ነው አዎ አሪፍ ነው እና ምን የበላ ነው ያልኩ? ምን የበላ ነው ያልኩ? ቀበላ የበላ ነው ያልኩ። ቀንጅ ቤት እንደ ይሄ ቀበላ የበላ ነው የበላው ቀበላ የበላ ሲባዛ ቀበላ የበላው እኮ ቀበላ የበላ ሲባዛ ሁሉ ይበላሉ። ሁሉ አንቺ ትበላለሽ፣ ሁሉ እሱ ይበላል፣ ያ ይበላል። አንተ ፀጉር አትቆርጥም እንዴ? እቺ ጥርስ ትገለብጫለሽ እንደ ጥርስሽ ይርገብ። ጥርስሽ ይርገብ ሲባዛ ሲባዛ እንትን ምልጎታ ነው ስሙ ማን ነው? ይሄ ዘፋኝ ነው ማን ነው? ኡፍ ቴዲ አፍሮ ቴዲ አፍሮ ነው። እና ምን መሰላችሁ የዛሬ ትምህርታችን ይሄን ይመስላል። የቱ ይመስላል? የቱ ይመስላል? ጎበዝ ተማረው። እንዲህ ነው ደስ ብለው። አሁን ይሄ ሁሉ ስባዛ ምን መጣ እዚህ ጋር ማ ቀበሌ በላ ቀበሌ በላ ቀበሌ ከበላ በላ ማን በላ እናንተ በላችሁ ሆዳ ይሄ ሁሉ ቀበሌ በላ ከቀበሌ አንቺ ተቀበልሽ ከዛ ወረዳ ደረሰ ሁሉ ቦታ ከደረሰ በኋላ ማ ማንም አልበላም መሄድ አቀረ። አየህ፣ ብሩ ማን ጨርሰ? ማንም አያውቅም። አሁን ይሄ ነገር ይስተካከልልን ብለን ብዙ ጊዜ እንትን ብለን ነበረ፣ ግን አሁን እናጠፋለን። ይሄ እናጠፋና ወን የጻፍሽ ነው? ይቅርታ ተመልሼ ልጻፍ። እስከ ቅድሙ የተዘሽ ነው። አትበጥኝም። አንቺ። እኔ መርዳት የተቅምደ አንቺ። እቺ ምን አይነት ናት በእነት ቤት እንዴት ነው ቆንጥጣ ያስተማር አስተምራሉ እንደ ብትማሪማ እንደዚህ ቶሎ ትመልሽ ነበር። ቼ እና ይሄ ነው የሚመስለው ትምህርቱ የዛሬ የቱ ነው የሚመስለው? መርሱ ስንት መጣ? ማበላ ቀበለ በላ ቀበለ ከበለ በላ ማበላ ሆዳሞች አየ ቀበለ አልበላም፣ እናንተን በላችሁ። ነገ መጥቼ በደንብ አስተምራለሁ። የዛሬ ትምህርታችሁ ጻፍ ጻፍ ያርጉና አንተ ጸጉሩ ተላጭ። እሺ፣ እሺ። እንዴት ዝቅ ብትል መወልወላ ነው የምትመስለው። እሺ። እና ሁላችሁ ተማራችሁ። መልሶ ስንት መጣ? ማበላ ቀበሌ በላ ቀበሌ ከበላ በላ ማበላ እናንተ በላ አየ ቀበለ ላይ ችግር የለም። እናንተ ላይ ነው ችግር ያለው። በስነ ስርዓት የተሰጡ አዋጡ፣ መዋጮ አዋጡ ሲባል አታዋጡ። ለዛ ቀበሌ አልበላም፣ እናንተ በላችሁ። ሆዳም ህብረተሰብ ሆዳም እና ሌላ ጊዜ እንማራለን። ተማሪዎች አርፍዶ የመጡ ነው እና እንማራለን። ቻው